Fala galera, beleza? Estou voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera, trazendo tá pra vocês mais uma gameplay Bom rapaziada, mais uma continuação aqui da, da nossa temporada aqui do GTA Online Do GTA, do GTA Moda História Rapaziada, olha, olha essa água aqui, mano Na moral, mano Ô louco, mano Eu nunca tinha visto... Não, já tinha... Vai caí, porra Eu já tinha caído, eu já tinha vindo aqui, rapaziada Mas eu vou dar um tibu aqui primeiro já tinha vindo aqui, rapaziada, mas isso aqui faz tempo, tá né? ligado? O GTA é Online a gente não para nesse bagulho aqui. Mó estranho, mano. Parece que não existe, tá ligado? Parece que tu entra no, no bagulho de uma história aqui e quando tu entra no GTA é Online parece que sumiu, mano. Mó estranho. Ah, vou pegar o carrinho do Michael aqui agora. Com esse Blend. Que carro da hora esse aqui, mano. Na moral, velho. É o carro do Michael aqui. E rapaziada, vamos fazer a missão aí. Fazer a missão do Michael lá. Calma aí. Aqui eu não sei qual que é essa missão, mano. Será que é a missão lá do. Do filho do Maicon desligar a rádio aqui, mano. Do filho do, do Michael lá, mano. Ô, nós tá pertinho, mano. Mano, eu tenho que colocar, rapaziada, pra nascer em. É, pra respawnar em, casa, tá ligado? Até aí vai que eu respawno lá na cidade do Trevor. Aí é sacanagem. Aí acelera. Porra, o cara tá na minha frente, mano. Que desgramado, velho. Atropelar o cara de bike. 1,4. Mano, é engraçado que tudo tem ação, tá ligado, na cidade. Os caras começam a se xingar. E que isso, que isso, que isso, que isso. O freio que tá na minha casa. Calma, mano. O portão tá aberto, velho. E que isso, que isso, que isso, rapaziada. O freio que tá aqui, mano. Ah, não. Olha o Frank tá ali, mano. Olha as ideias. Ih, vai dar B.O. aí, ó. Mano, pior que eu não lembro dessa parte, tá ligado? É isso que vai acontecer, mano. Vocês viram, rapaziada? Que estranho, mano. A filha do Michael aí, mano. Tá tendo briga de família, hein? Tá tendo briga de família. Michael veio de boa na lagoa. Tranquilo, vai ouvir um um heavy metal. Ó, o counter, o Michael vindo no counter, que as ideias, mano. Que da hora, mano. Que da hora, mano. Ó o Frank aí, ó. Falei que ele tava aí, mano. Tava escondido, tava ficando com a minha... Tava ficando com a filha do, Ma do Frank. Mano, é que por fora que não dá pra ver a televisão, velho. A TV tá meio ruim. Fala aí, Marcon. <laughs> You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with see you doing well for yourself. E o Michael e o Trevor já são amigos faz anos, tá ligado? O Frank, acho que o Frank e o Trevor não se conhecem. Primeiro roubo lá foi com o Frank e com, com o Trevor. Bora, bora. Give this shit up. You work hard, Mano, essa parte aqui eu vou pular, rapaziada. Eles vão ficar falando um ano. Vou pular essa parte aqui. Hey, Jim. Ficar falando dois mil anos, hein? O que era pra fazer? Change of plans. My darling boy is Era pra seguir o Frank. E calma, tem um carrinho aqui, Porta não fecha, velho. Ah, eu acho que é missão de co conversível. E bati no seu carro, foi mal Frank. Falei que o Frank tava aí, mano. Aí se eu quiser fazer tipo, ah, chamar o Frank pra fazer uma, uma zoneada na sessão, dá pra chamar, tá ligado? Acho que depois das missões. Preciso liberar o Mind, o Travel primeiro. Poder fazer essa palhaçada, tá ligado? Carro ruim, velho. Na verdade não sei onde nós vai não. Que a gente vai não. Ah, no cemitério acho que é. Aí. Ah não, roubar o caminhão aqui, ó. Falei que era negócio de conversível. Bora, bora, bora, bora. Aí, padrão. Acelera, acelera, acelera, acelera. Acelera, Caim. Acelera, carro. Calma, acelera, velho. Ih, caramba. <laughs> o Frank quase caiu, mano. Acelera, acelera, acelera, acelera, acelera. Olha a primeira pessoa, mano. Ah, mano, olha o carro na frente, velho. Ah, vai tomar banho, matei o Michael, mano. Matei o Frank. Eu vou conseguir. Agora eu vou conseguir, bora. Aí só não tem que matar o Frank, tá ligado, mano? Eu não sei se é do lado, ou de cá ou na frente. Calma, calma. Aí, era, é era atrás, era atrás. Agora tá certo. Agora tá certo, agora consegui. Era atrás. que era do lado. Vai lá, vai lá, vai lá, Frank. Vai lá, Frank. Ai, caramba, tem que tirar no cara. Ui. Ih, caramba. Caramba, mano. O Frank é violento, hein. Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá. Get the jump on him, Frank. Aê. Tá brigando ali, mano. O carro, Olha isso, mano. Que loucura, velho. Aí eu tenho que atirar no cara. Calma aí. Nossa! Caramba, mano, que tiro lindo, rapaziada. Que tiro lindo, hein, mano. Vai, Marcon. Olha a briga, olha a briga. Quem que tá ali? Quem que tá ali? Que merda é essa? Quem tá ali, mano? Que viagem é essa, mano? É o Trevor? Tá acontecendo, mano? Aí vai, vai, acelera, acelera, acelera, acelera. Vai, pula, pula, pula, pula. Não, não, não, não, pula, acelera. Acelera, velho. E calma. Aí, caramba. É o filho do Michael, mano. Bora, bora, bora, bora, bora, Frank, bora. Aí, ah, ah, acelera, acelera, acelera. Esse aqui é ali, mano. Esse aqui é ali na frente. Aê, boa. Nice, nice, nice, nice, nice. Bora, Prende, bora, entra pra dentro. O carro ficou pesado, mano. O carro ficou pesado do nada, mano. Acho que fundiu o motor, hein, rapaziada. Ah, tá fumação tudo, mano. O carro não tá mais vindo, mano. O carro não anda mais. Qual foi, mano? Agora 3km daí. Mano, que missão da hora. Essa missão é da hora, tá ligado? Só fracassei na primeira parte ali porque eu não lembrava. Mano, não tem como pegar outro carro, será, pô? I'm not going to lie. That God, was a really andando. bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died, and all you give a shit about is this fucking boat. Que se está andando, mas vem devagarinho. All we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or it's not, but. Bora, bora, bora. Really happening? Christ! You motherfucker! Ah não, só dá pra pegar aquele carro ali, meu. Que é a missão do jogo, tá ligado? Bora, bora, bora. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that. Acelera. All you do is daydream or get angry. Vai demorar uns 4 km lá. 2 km pra, pra chegar, tá ligado? Mano, é da hora. Eu tô gostando de fazer a missão aí do, do, do modo história, tá ligado? É, se vocês querem aí mais aí, deixa o like aí, rapaziada. Pra me saber se, eu tô gostando. Comenta aí, mano. Qual a missão que vocês mais gostam do modo história? Se é a missão do, do Trevor, a missão do Frank ou a missão do Mario, tá ligado? Aliás, são todos juntos, mas cada uma tem uma diferenciada. Tá Pô, vai demorar pra caramba. Carro fumaçando, mano. Hey, so you uh do Pô, mano, na moral, velho, dá, dá licença. Será que eu tenho que descer embaixo? Não, é. Tem uma missão no metal lá, então tem que descer ali. Que é a missão do golpe. Ah, não, vai lá no Lester, ó. Vira. Ah, vai lá no... Não, não. Ah, não, não, vai no... A gente vai no... A ah, Los Santos. Consertar o carro. Ah, caramba. Dá licença, meu. Ah, vai mostrar o dedo pra tua mãe. Os caras ficam fazendo na academia, tá ligado? Modo história. Muito louco, mano. Olha. E... É, consertar o carro, agora que eu lembrei, mano. Botar uma cor... Mais da hora. Ó a Lamborghini ali, mano. Agora quem vai dirigir é o Frank. Aí eu vou de táxi, é isso? Agora que eu lembrei. Beleza, beleza pra consertar o carro e o Michael vai de amar chato pra caralho. Aí. Está, tá, tá certo, tá certo. Mano, eu tô muito confuso, tá ligado, rapaziada? Eu não lembro de de nada no modo história. Botar um. Um capôzinho, um motor. Pior que eu tô sem dinheiro. mano. Pelo menos um motor treco. Não dá pra comprar, pintura. Oh yeah, paint job. What up? Deixa eu ver uma pintura boa. Pintura massa. Aí, pronto. Agora tá no estilo. Estilo Frank. Mano, eu sempre eu gosto bastante do do, do laranja, tá ligado? A cor laranja. Comenta aí qual é a cor favorita de vocês aí, mano. O Ferro que tem essa opção aqui, ó. De câmera lenta, tá ligado? Aí é massa. Tipo, tu vai... Vai bater no carro aqui, ó. Aí tu pega o papo. Tá ligado? Pega o passa aqui em câmera lenta, pá. Pra... Aê, padrão. Vira, vira. não. Carro de ah, foi mal aí, galera. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. A eufória quando... Quando ah, tira o poder, mano, o carro fica muito rápido. Aí pode controlar uma desgraça. Aí eu louco, um com a Mara, uma time, levar o filho do Frank pra casa. Oh, Aí, é padrão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pô, mas esse filho do Michael fala, hein, mano. Na moral, velho. Tá com a camisa do Los Angeles. Yeah, I got your number, shit. I need it, man. But uh, I know, hey, hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog. All right. All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I, I hope so, cause my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Então, o Michael vai pedir um carro? Ah, não. É isso aí, rapaziada. Já concluímos aqui mais uma missão. Agora a próxima missão é por frente, rapaziada. Então deixa o like aí se você gostou da, do vídeo aí, gostou da missão aí. Se inscreve no canal aí, tamo junto. Fui!